ලෝක බැංකුව ලංකාවේ ප්‍රගතිය ගැන සතුටින්. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දිය ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතු කණ්ඩායම් දෙකක් අතර මත ගැටුමක් පවතින බව ජනාධිපති නීතිඥ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ සියතට ප්‍රකාශ කළා. විදෙස් බැංකු ගිනුමක් හා ඩොල තැම්පතුවක් පිළිබඳව තමාට ලැබුණු තොරතුරු මෙවන විටත් පොලිස්පතිවරයාට ලබාදී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සියතට පැවසුවේ. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව නිසා ලංකාවේ මුදු කලාපයට සිදුවුණු හානිය සම්බන්ධයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සාධාරණ වන්දි මුදලක් අය කරගන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ පායතනය විසින් පත් කරලා තිබුණ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ඒ කණ්ඩායම වාර්තා අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.2ක මුදලක් අපිට අය විය යුතුයයි තක්සේරු කරලා තිබෙනවා ඒ වගේම මේ නඩුකාරීම සම්බන්ධව අදාළ පාර්ශවයන් අතර යම් යම් මත ගැටුම් ජනාධිය මතුවීම නිසා යම් ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වුණා ඒතුව නිසා ඒ සියලු පාර්ශවයන් ඒකාබද්ධ කරලා මේ නඩු කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා මම මූලික පියවර අරගත්තා. ඒ වෙලාවේ වෙනකොට යම් යම් පාර්ශව කරුවන් අනිකුත් පාර්ශවයන්ට ත්‍රිකුත් චෝදනා කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වුණා. ඒ අනුව එක් පාර්ශවයක් මට තොරතුරක් ලබා දුන්නා යම් කිසි පාර්ශවයකට මෙම නඩු කටයුතු ප්‍රමාද කිරීමට හෝ වළක්වා ගැනීම සඳහා යම් කිසි අල්ලස් මුදලක් නැව් සමාගමෙන් හෝ රක්ෂණ සමාගමෙන් දීලා තිබෙනවා කියලා ඒ ලැබුණු තොරතුරු සියල්ල ඒ ලැබුණු දිනේම පොලිස්පතිවරයාට මම ලබා දීලා තියෙනවා ඒ මේ වෙන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරලා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා ඒ තොරතුරු අපිට නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ලැබෙන තොරතුරු අපි අනුව කටයුතු කරන්නත් ඒ ජනතාවට දැනගන්නට සලස්වනටත් කටයුතු කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සහ ආර්ථික පාලන ප්‍රතිසංස්කරණවල ප්‍රගතිය දක්නට ලැබීම සතුටක් බව ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු උපසභාපති මාටින් රේසර් පවසනවා. අවදානමට ලක් වූ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිසංස්කරණ සාර්ථක කරගැනීමට නම් විනිවිධ භාවිකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතු බවයි ලෝක බැංකුවේ අදහස. වොෂින්ටනය පැවැත්වෙන ස්ප්‍රිං සමුළු අතරවාරයේදී මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිහන් සේමසිංහ සහ ලෝක බැංකුවේ දකුණුවාසියන් උපසභාපති මාටින් රේස අතර හමුවක් පැවැත්වන. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලබා ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව සතුටට පත්වන බවයි මාටින් රේස පවසා ඇත්තේ. රට යථාතත්වයට පත්කිරීමට ලෝක බැංකුව සියදහ සහ මූල්‍ය සහය ලබා දෙන බවත් මාටින් රේස එහිදී පවසා තිබෙනවා. අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් තීරණාත්මක සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංස්කරණ සාර්ථක වීමට විනිවිදභාවය වැඩි කළ යුතු බවද මාටින් රේස පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙරට මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ප්‍රසාදය පළ කරමින් ඔහු ට්විටර් පණිවුඩයක්ද නිකුත් කර තිබුණා. මෙම හමුවේදී පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳව මෙන්ම අපනයනය මුල් කරගත් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළ බව මාටින් රේස නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩයක සඳහන්. මේ අතර ගුණාත්මක සහ සියලු කරුණු ඇතුළත් අධ්‍යාපනයක් සහතික කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනය සඳහා වන ආයෝජන වැඩි කිරීමට රජය කටයුතු කරන බව මුදල් රාජ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රේහාන් සේමසිංහ ස්ප්‍රිං සමුළුවට සමගාමීව ලෝක බැංකුව සංවිධාන කළ සැසිවාරයකදී සඳහන් කර තිබෙනවා. රට මුහුණ දී ඇති අර්බුද හා වසංගත තත්ත්වය තුළ වුවද ශ්‍රී ලංකා රජය අධ්‍යාපන ශේෂත්‍රයේ සඳහා වන රාජ්‍ය වියදම් දිගටම කරගෙන යන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබා දී ඇති පෞද්ගලික ණය හිමියන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ පළමු යෝජනාව මෙරට බලධාරීන්ට යොමු කර ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. මෙරට ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික ණය හිමියන්ගේ කමිටුවක් සිය පළමු යෝජනාව සභාවයි මෙරට බලධාරීන් වෙත මෙලෙස යොමු කර ඇත්තේ. ඔවුන් සතු බැඳුම් කරවල වටිනාකම ඩොල බිලියන දොළහක්. කෙසේ වෙතත් මෙම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අනාවරණය වීමක් සිදුවන්නේ නැති බවයි එම මාධ්‍ය වාර්තාවන්හි දැක්වෙන්නේ. ණය හිමියන් 30 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමට ගෝලීය ආයෝජන සමාගම් වන Amundi asset management, BlackRock, HBK capital management සහ ටීරෝ ප්‍රයිස් ඇසෝසියේට්ස් ඇතුළත්. බැඳුම්කර හිමියන් සහ මෙරට නිලධාරීන් වොෂින්ටනයේදී හමු වී ඇති අතර දෙපාර්ශවයේම නීති සහ මූල්‍ය උපදේශකයන් මීට පැමිණ සිටි බවයි රොයිටර් පුවත් සේවය සඳහන් කළේ. ප්‍රංශු ජපන් සහ ඉන්දිය මුදල් අමාත්‍යවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිතයින් පසුගියදා කමිටුවක් පිහිටුවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විපාර්ශවික ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව පැරිස් සමාජයේද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ද්විපාර්ශවික ණය හිමියා වන චීනය ඊට සම්බන්ධ වූ බවට මෙතෙක් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර නැහැ. උදා වූ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ හිසතෙල් ගැමේ චාරිත්‍රය අද පූර්වභාග නමයයි හතලිස්සකට යෙදෙන සුබ මොහොතෙන් සිදුකිරීමට නියමිතයි. අප්‍රේල් මස දහසය වන ඉරිදා උදැස්සන නවයයි හතලිස් එකට රතු සහ කහමිශ්‍ර තඹ පැහැති වස්්‍රාභරණයෙන් සැරසි දකුණු දිශාව බලා හිසට ඉඹුල් පද්ද පයට නුග පද්ද තබා ඉඹුල් පත්යුෂ මිශ්‍ර නානු හා තෙල්ගා ස්නානය කිරීම ඉතාම යෝග්‍ය වනවා. සිංහල හා හින්දු අලුත්තවරුද්දේ රස කැවිල්ලක රස බලන්න බැරි නම් ජීවිතය මොකටද කියලා අහන වැඩිහිටියන් එමටයි. වැඩිහිටියන්ගෙන් සැලකිය යුතු පිරිසක් අද දියවැඩියා රෝගයට ගොදුරු වී අවසන්. දියවැඩියාවත් පාලනය කරගෙන අවුරුද්දත් රසවින්දන පුළුවන් වේවිද. මේ වාර්තාව ගෙන එන්නේ අප කාර්යභාරය සංස්කාරක අංජනා කරුණාරත්නයි. ජීවිතය තියෙන්නේ විඳින්න, විඳවන්න නෙවෙයි. බුදු දහමට අනුව මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තුළ සිටියොත් තමයි අපට විදවන්නේ නැතිව විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. රෝගවලට ගොදුරුණාට පසුව පරිස්සම්වීම අනිවාර්යයි. වැදගත්මදේ රෝගාබාධවලට ගොදුරුවන්නේ නැතිව ජීවත්වීමට උත්සාහා දැරීමයි. මේ අනුත් අවුරුද්දේ අපි අලුතින් හිතමු. පරිස්සම්වෙමු. දියවැඩියාව අධික රුදිර පීඩනය කොලෙස්ටරෝල් ආදී අද බහුල රෝගී තත්ත්වයන් බවට පත්වෙලා විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් පවා දියවැඩියා රෝගයට ගොදුරුව තිබෙනවා. නාගරික වැඩිහිටියන්ගෙන් සියයට විසි පහක්ම අද දියවැඩියා රෝගයට ගොදුරුව ඇති බවයි වාර්තාාවන්නේ. ගම්මද වැඩිහිටියන්ගෙනුත් සියයට පහලවක් දියවැඩියා රෝගයට ගොදුරුව අවසන්. කිරිබත් පවා සීරි බහුල ආහාරයක්. අවුරුද්දත් විඳින ගමන් ජීවිතය විඳවන්නේ නැතිව ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා දියවැඩියාව හා හෝමෝන පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය ප්‍රසාත් කටුලන්දගෙන් සියත අප විමසීමක් සිදු කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ දියවැඩිය රෝගය ඉතාම බැරෑරුම් තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නගරබද අපි හිතනවා වැඩිහිටියන්ගෙන් 125ක් පමණ දියවැඩිය රෝගයෙන් පෙළෙනවා. ඒ වගේම ගම්බද ප්‍රදේශවල වුණත් සාමාන්‍යයෙන් 115 පැනලා වැඩිහිටියන් අතර දියවැඩියව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අවුරුදු සමය කියන්නේ හැමෝම ඉතාම සතුටින් ආහාර, පෙන් රස භුක්ති විඳින සමයක්. ඉතින් අපි කොහොමද මෙම කාලයේදී දියවැඩිය විකිපීඩියාව වැඩි කරගන්නේ නැතුව අලුතෙන් හදාගන්න නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. විශේෂයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ මේ අවුරුදු සමයේ කන ආහාර පානවල සීනි වැඩි ආහාර මොනවද කියලා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා පැණි දාලා හදන ආහාර රස කැවිලි සීනි වැඩි. ඒ වගේම හුඟ දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක් තමයි කිරිබත්. කිරිබත් කියන්නේ සීනි ඉතාම කාබෝහයිඩ්‍රේට් බහුල ආහාරයක්. ඒ වගේම තමයි කෙසෙල් කියන්නේ සෑහෙන විශේෂයෙන්ම ග්ලූකෝස් සීනි බහුල ආහාරයක්. ආහාරය. පොඩි කෙහෙල් ගෙඩියක් ගත්ත සීනි වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කෙහෙල් ගෙඩි ලොකු කෙහෙල් ගෙඩි ගොඩක් එකපාර එක දවසේ ඇතුළත ගත්තොත් ඒකෙන් වැඩි සීනි ප්‍රමාණයක් ඇඟට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ආහාර අපි ගැනීමේදී ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව තියෙනවා නම් අපේ ඇඟේ ස්ථූලභාවය තියෙනවා නම් පෞල් ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් දියවැඩියාව හැදීමේ නැඹුරුතාවයක් පෞල්වල තියෙනවා නම් අපි වැඩිපුර පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි අපිට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන් එක දවසේ පැණි රස ඔක්කොම ಜಾති කන්නේ නැතුව මේ කන කෑම ප්‍රමාණය දවස් කීපයක් තිස්සේ බෙදාගෙන ගැනීමත් තව එක ක්‍රමයක් තමයි. අවුරුද්දකට කැවුම් ගෙඩියක්වත් කන්න එපැයි. අපි එක දවසේ ඔක්කොම එක වේලට ඔක්කොම කන්න නැතුව බෙදාගෙන පරතරයක් ඇතුව පාවිච්චි කිරීම තව එක ක්‍රමයක්. අනිත් එක තමයි අවුරුද්දට හුඟක් නෑදෑ ගෙවල් වල යනවා. සමහරක් වෙලාවට අර පාටි කියන්නේ ආහාර මේ පාවිච්චි වෙන වැඩියෙන් වෙන දේවල් ගොඩක් කරනවා. ඉතින් මේවත් එක දවසේ වේල් තුනම වැඩියෙන් පාටි දාන්න නැතුව බෙදාගත්තාම එක දවසකට එක ඥාතියෙක් ගෙදර යනවා තව දවසකට තව යනවා ඒ වගේ බෙදාගෙන ආහාර සීමා කර ගැනීමෙන් තව අපිට ඇඟට ලැබෙන ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම ගන්න බත් ඔය පාන් ඉඳියාප පිට්ටු තෝසේ වඩේ ඉඩ්ලි ඒ වගේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් බහුල ආහාර මේ දවස්වල අඩුවෙන් පාවිච්චි කළාම මොකද විශේෂයෙන්ම අපි අනිත් දේවල් පැන රස කැවිලි ඒ වගේ දේවල් ගන්න නිසා අනිත් ආහාර අඩු කර ගැනීමනොත් අපේ ශරීරයට ලැබෙන සීනි ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. පුවත් නිමයි ඔබට සුබ දවසක්.